Boas pessoal, trago para vocês hoje o unboxing da versão limitada do Mario Kart 8. Como podem ver, a versão limitada traz a carapaça azul e o jogo. Vamos lá isso. Ora, cópia do jogo, vou de parte, já vamos a isso. E a carapaça. Depois de parte. Ora. Temos aqui a carapaça. Deixamos só para de parte. Nós de instruções. e a base para colocar a carpaça. Temos também aqui a base que diz Mario Kart 8 e a carapaça com espinhos. Vamos então ao jogo. Ora, temos pontos Clube Nintendo, o jogo e os manuais.